心 色と白渡るほどを無意識に優し れしかできない二度と黙っていなくなったら心配するんだよ俺はお前のことを見てるちゃんと見てるから 心